Välkommen till dig som är intresserad av katolsk tro. I den här serien får du se någonting som katoliker gör väldigt praktiskt. Vi talar om kyrkans sju sakrament som är en del av det praktiska livet som en katolik försöker leva. Och vår serie har namnet Nikodemus. Nikodemus är en gestalt på Nya Testamentet och han ville träffa Jesus fast inte riktigt offentligt utan lite mer på tu man hand utan att vara iakttagen av andra människor. Och det kan också du när du tittar på den här serien du bemöta kyrkans tro, så att säga Jesus, i sakramentets gestalt fast på tu man hand eller tillsammans med andra som också vill träffa honom. Gud skapar liv, bevarar, återupprättar och vill föra det hela till sin fullbordan. Det är den stora båge som finns i Bibeln och den stora båge som Kristus är den mest betydande delen i. Vi ser en konkret människa som levde för 2000 år sedan i ett visst land, i en kultur, en religion, under vissa historiska ramar. Och vi kristna tror att den här människan förkroppsligar Gud är Gud själv. Om vi ser på honom och nu läser om honom i Nya Testamentet, då får vi veta vem Gud är. Gud vill dela med sig av sitt liv och denna stora gåva visar han och skänker han på alla möjliga olika sätt. Och sakramenten är för oss de, de mest påtagliga tecknen på Just det. Vi ser någonting och det tecknet vill förmedla syns inte med kroppsliga ögon. Jesus har gett uppdrag att fortsätta göra vissa saker som han själv har gjort. Den främsta befallningen det är kanske att fira eukaristin, nattvarden. Då har Jesus samlat sina lärjungar och sagt fortsätt med det här. Fira detta till åminnelse av mig. Var gång ni gör det är jag närvarande i brödets och vinets gestalt. En människas början, alltså om vi nu talar om, om eh, spädbarn som döps, jo, då är det Gud som lovar, du skall fulländas, jag är med dig och du ska uppnå det liv som jag har berättat åt dig. Det är det stora löftet. Om vi tänker på försoningen till exempel, eh, då handlar det ju om att vi försöker komma underfund med och bekänna eh, vad vi har förstört. En synd är av naturen en störning eller till och med en, en eh, förstörelse av liv, av relation. Och det är saker och ting vi själva inte kan återupprätta utan det är Gud som hjälper oss med det. Och varje bikt och varje syndaförlåtelse som uttalas i samband med bikten är ju en sorts återupprättelse eller ett slags nyskapande. Det som har förstörts ska lagas och upprättas igen. Eller om vi tänker på eukaristin, då är det så påtagligt eftersom de viktiga elementen där är bröd och vin. De har en så nära kroppslig koppling eh, till, till vårt liv. Vi fattar ju exakt bröd är näring, det är liv, det är mat så att säga. Fast nu i överförd bemärkelse, men det ligger så nära oss och vår vardagserfarenhet. Vin är dryck, men mer än det, det är glädje. Ehm, eller om vi tänker på sakrament som konfirmationen och det är ju Andens sakrament skulle man kunna säga. Jo, då skänker Gud liv genom inspiration. Ande är inspiration och Ande skänker eh, ljus och värme som får oss att upptäcka meningen med vårt liv, den väg vi ska gå i vårt liv, det ljus som vi behöver för att fatta viktiga beslut eller om vi ser på eh, de sjukas smörjelsen, eller den sista smörjelsen. Också där finns denna dimension, liv, närvarande. Vi ber om en, en sjuk människas tillfrisknande. Då ber vi om att livet kommer tillbaka på något sätt till den sjuka. Eller när vi ber eh, vid en dödsbädd för den som, som ligger där, um, om att personen ska ha en, en bra resa in i det hinsides livet, eh, då är det också perspektivet liv. Gud tar upp personen i sitt eviga liv i den treeniga Gudens gemenskap. Och i varje sakrament så ligger de inbäddade i en historia, i en berättelse. Men ett sakrament är aldrig ensamt, utan det är ett steg på vägen. Ett steg på vägen i en gemenskap. Kärnan kärnan i sakramenten och det är det som är så underbart. Det är du, vår Herre, och den människa som delar detta ögonblicket med dig. Det är en relation. Jag har pratat med många människor just hur de har sagt liksom att när jag var och biktade mig och efteråt så kändes det liksom så skönt eller eh, jag känner att jag har den här kallelsen eller eh, jag fick då sjuka smörjelse och liksom, man kände att jag bara blev helt fridfull. Nu under vintertid tittar vi på ett träd, ser sådana små knoppar. Och så kan vi fundera på ja, men, vilka bilder infinner sig. Vad tänker vi på när vi ser knopparna? Jo, kanske någon tänker på, på blommor eller på gröna blad eller på, på frukter. Men varifrån vet vi det? Jo, vi har sett det förut. I våras, när knopparna, knopparna började spricka och blommorna kom fram och så småningom bladen och sen till hösten blev till frukter. Det finns synliga tecken vars betydelse vi kan eftersom vi har lärt oss det av erfarenhet eller av inlärning. Och vi litar på att det händer gång på gång, varje år på nytt. Och sen blir vår tro bekräftad eftersom det händer. Om man ser på sakramenten, om man nu tänker på bröd och vin i mässan, då litar jag på att det blir i mässan Kristi kropp och blod. Men jag kommer inte att se det som jag ser fysiska blommor och blad. Här förblir jag beroende av att lita på att det är sant och att det som sagts och som lovats av Kristus verkligen stämmer. Och det är ju någonting som vi också är förtrogna med. Det finns massor med saker som vi alltid måste tro, som vi aldrig får ett fysiskt bevis på. Sådant är livet, det är byggt på det sättet. Och ofta tror jag vi, vi märker att det som vi i slutet inte kan bevisa, som vi ändå, är, alltså att vi ändå är beroende av att lita på en människa, lita på tron. Att det är egentligen det vi lever av. Det andra är givet på något sätt, men det är det som vi inte kan bevisa att vi lever av. Jag förblir beroende av att den som jag älskar lita på min kärleksförklaring eller på mina handlingar. Och så snart det smyger sig in någon misstanke, då är det förstört. Eller åtminstone <laughs> lite skadat eller skakat. Men jag kan göra vad som helst. Jag kan överösa någon med, med, med, med gåvor, med blommor eller med det jag gör för någon. Det kan inte ersätta tilliten eller tron. har sakramenten gjort dig till en bättre människa? Jag tror att de har hjälpt mig att hålla kontakt med Kristus i kyrkan. Det kanske är det viktigaste. Och sen finns det ju det specifika med, med varje sakrament. Om jag då tänker på försoningens sakrament, på boten. Jo, den har ju hjälpt mig att, att börja om och om igen med Guds nåd och att bli förlåten och inte sitta fast i gamla synder och försummelser och jag tror framförallt det sakramentet kan hjälpa en att utvecklas väldigt bra. Gud använder allt för ett bra sak. Så även om de dåliga grejer som vi tror att det här inte är bra för mig, men Gud kan göra någonting gott från det här som du tror att det inte är bra för dig. Mm. Och det är många som också har berättat om att när de går på mässan så känner de ett lugn i sig. Mm. De känner liksom, att jag hör hemma här. Mm. not Än en gång välkommen till Nikodemus, till den som är lite nyfiken på vad det är med Jesus Kristus och hans sakrament.